azizlar dinimizni ahkomlarini umrimizni oxirigacha o'rganishimiz shart shu darajada dinimiz mukammal dinki uni hammasini mukammal holda o'rgandim batamom qildim deydigan odamni o'zi yo'q payg'ambar alayhissalotu vassalomdan boshqa sahoba ikromlar ham bir birlaridan so'rab o'rganib yurganlar birlari unutganini ikkinchilari yodiga solganlar shuning uchun alloh taolo va zakkir mu'minin deydi eslatib turinglar eslatib turmoqlik mo'minlarga manfaat beradi deb marhamat qilgan mana shu ma'noda doimiy bir birimizga eslatib turamiz qolaversa oddiy xalqimiz hammasi ham tolibi ilm tolib ilmlarga esa alloh taolo nima deydi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta bilmasalaringiz ahli zikrlardan ya'ni ahli ilmlardan so'rab o'rganinglar deydi hamma tolib ilm bo'lishi kerak chunki hammamizni muammomiz bor oldimizda ko'ndalang turgan yechimini topolmayotganimiz masalalarimiz bor mana shularni ulamolarimizdan ustozlarimizdan ulug'larimizdan so'rab so'rab sekin o'rganib boramiz umrni oxirigacha tolib ilm chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam beshikdan qabrgacha ilm talab qilinglar deganlar endi oxirgi davrlarda bilasizlar sholi kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek dinimiz mo'min musulmonlar xususan ibodatlilarni ichiga ba'zi bir g'alamislar aralashib qolganligi sekin boy ko'rsatib qolyapti goh gohida yangicha bir namoz o'qish boshqacha bir masala avvallari eshitmaganimiz bir yangilik nimadir paydo bo'lib qoladi keyin sekin so'rashni boshlaymiz falonaqa namoz o'qish ham bor ekan falonaqa gaplar ham chiqib qoldi shular to'g'risida nima qilsak bo'ladi deb o'zimizni imomlardan ahli ilmlardan so'rasak alhamdulillah najot topamiz to'g'ri yo'lni inshaalloh izlab topib shuni ixtiyor qilamiz ammo imomlarimizdan so'ramasdan to'g'ridan to'g'ri internetga kirib qo'ysak allohni o'zi asrasin internetda yaxshisidan yomoni ko'proq to'g'risidan noto'g'risi ko'proq haqiqatidan botili ko'proqda siz bilan biz uni qaysi biri haq qaysi biri botil ekanligini ajrata olmaymiz chunki mutaxassis emasmiz shuning uchun mutaxassislardan so'rashimiz kerak hozirgi davrda biroz tarqalib ozgina haligi shabadasi esib boy ko'rsatib qolgan illatlardan biri yoshlarimizni yigitlar bo'lsin qizlar bo'lsin hijratga da'vat qilish bo'lyapti hijratni o'zi nima ekanligini ularni o'zi ham tushunmaydi hijratni nima ekanligini ko'pgina xalqimiz ham tushunishmaydi ularni topib olgani hijrat mazlum bo'lib turgan mo'min musulmonlar yashayotgan yurtlarda shu mazlum mo'min musulmonlarga yordam berish uchun borib qo'limizga qurol olib zolimlarga qarshi kurashishimiz kerak deydi hijrat shu ekan hijrat o'zi asli nima hijrat degani ko'chib o'tish bir joyni tark etib ikkinchi joyga ko'chib borish endi mana shu hijratni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan makka mukarrama fath qilingandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki la hijrata ba'da fathi makkada makka fath qilingandan keyin endi hijrat yo'q dedilar makkada bilasizlar o'ta zulm kuchayib ketdi musulmonlarni payg'ambarimiz alayhissalom boshchiliklaridagi sanoqligina musulmonlarni ibodat qilishlari uchun hech qanday sharoit qolmadi hattoki rasululloh dek zotni namoz o'qib tursalar sajdaga borganlarida ustilariga tuyani qornini najas bilan olib kelib bostirib qo'ydi payg'ambarimiz alayhissalom sajdadan boshlarini ko'tarolmay qoldilar tasavvur qiling tuyani qorni axlati to'la qanaqa og'ir bo'ladi sajdadan boshlarini ko'tarolmay qoldilar mana shu darajada zulm bo'ldi shuning uchun alloh taolo makka mukarramani tashlab madina munavvaraga hijrat qilmoqlikni farz qildi va payg'ambarimiz alayhissalom o'sha sanoqligina o'zlariga ergashganlarga hijratni buyurdilar ular hijrat qilib ketdilar oxirida hammani kuzatib olib keyin o'zlari abu bakr siddiq roziyallohu anhu bilan hijrat qildilar mana buni haqiqiy shariatdagi hijrat deyiladi demak hijrat qanaqa joydan bo'lishi kerak ekan hijrat shunday joydan bo'lishi kerakki mutlaqo islom din ahkomlarini bajarishga imkoniyat qolmaydi hech qanday imkoniyat qolmaydi namoz o'qishga ruxsat yo'q ro'za tutishga ruxsat yo'q ro'mol o'rab yurishga ruxsat yo'q va hokazo va hokazo dinning ahkomlarini amaliyotni bajarishga ruxsat yo'q ommadan ruxsat yo'q shunda ruxsat bor joyga ko'chib o'tishlik shart bo'lib qoladi bizda hozir shunaqami unaqa emas biz alhamdulillah mana o'tiribmiz besh mahal namozi jamoat bilan o'qishga ruxsat bor masjidlarimiz yana qaytadan qurilyapti barpo qilinyapti qaytadan ochilyapti masjidlarni adadi kundan kunga ko'payib boryapti alhamdulillah namozxonlarimiz adadi ko'payib boryapti nimaga chunki alhamdulillah ruxsat bor erkinlik bor bemalolchilik bor shuning uchun bemalol ibodatlarni xotirjam holatda ado eta olyapmizmi nima uchun endi bu yerdan hijrat qilish kerak haligi gap falastinda mo'min musulmonlar mazlum ularga yordam berish kerak suriyada mazlum yordam berish kerak iroqda mazlum yordam berish kerak u qilish kerak bu qilish kerak qo'liga qurol olib o'sha joyga hijrat qilish kerak hijrat qilib borgandan keyin keyin jihod qilish kerak deydi shularni birortasi bilan sizlar gaplashganmisizlar menimcha gaplashmagansizlar mana biz gaplashganmiz birortasini ilmi yo'q ho'p aka o'tirdingiz gaplashib hijrat qilish o'zbekistondan chiqib ketishlik shartmi shart sabab nima sabab o'zbekistonda qur'on o'qitishga ruxsat yo'q o'zbekistonda soqol qo'yishga ruxsat yo'q va hokazo va hokazo qani ruxsat yo'q nimaga ruxsat yo'q ekan borku kim aytyapti sizga qaysidir bir notavon birortasi borib nima uchun soqol qo'yib olgansan deb tekshirsa bu degani butun respublika bo'yicha mumkin emas degani emas o'sha odamni o'zini ahmoqligi u o'ziga shaxsiyatiga yoqmaydi keladida tekshiradi lekin ommadan unaqa buyruq yo'q bemalol soqol qo'yib yurilibdi bemalol ro'mol o'rab yurilibdi yana aytyapman kimdir ro'molni tekshirmoqchi bo'layotgan bo'lsa o'shani shaxsiy aybi u tekshirayotgan odamni o'zini tekshirib ko'rish kerak sal tomi ketganroq bo'ladi o'sha odam sog'lom odam hozir ro'molni tekshirmaydi unaqa yo'q mumkin emas chunki ro'mol o bizga bir yarim ming yildan beri davom etib kelayotgan bu allohni farz qilgan ibodati bu oyatda farz qilib qo'yibdiku kim bunga qarshi chiqa oladi ularni topib olgan bahonasi shu yoqdagi mazlumlarga yordam berish kerak ho'p mayli bor ana hijrat qilish shart ham deylik qayerga hijrat qilish kerak afg'onistonga afg'oniston bizdan obodmi odatda hijrat qilinadigan joy hijrat qilinayotgan joyga nisbatan islomga o'ta kenglik har taraflama shart sharoit yaratilgan bo'lishi kerak ana shu joyga hijrat qilinadi afg'oniston bizdan obod emas hozir afg'onistonda tolibonlar sekin sekin tumanlarni bosib kelyapti bosib bosib o'zlariga itoat etmaganini nega o'ldirib yuboryapti itoat etmaganda o'ldiryapti Tolibonga itoat etish farzmi? Yo'q. Tolibon kimni o'ldiryapti? Afg'onistonda kofir bormi? Kofir yo'q, musulmon u ham. Faqat Tolibonga aytyapti, seni falon qilayotgan ishing noto'g'ri. deb qarshi chiqsa, shartta osib tashlayapti, o'ldirib yuboryapti musulmonni. Musulmonni musulmon o'ldiryapti. Afg'onistonga hijrat qilib borib, musulmonni o'ldirgani borishimiz kerakmi? O'zimizga o'xshagan qora ko'z, la ilaha illalloh deb turgan odamni o'ldirish uchun boramizmi? yoki suriyaga chaqiryapti suriyada kim bilan urushamiz o'zi desang suriyani aholisi bilan urushadi suriyani aholisi musulmon nimaga endi biz musulmonga qarshi urushish uchun hijrat qilib borib qo'limizga qurol olib bitta musulmonni o'ldirishimiz kerak hijratni ma'nosi shumi ha azizlar hijrat deganda mabodo falon joyga hijrat qilib borasan desa o'sha falon joyda to'liq omonlik bo'lishi kerak shariatning hukmi to'liq joriy bo'lib turgan mintaqa bo'lishi kerak hozir dunyoning birorta joyida shariatning hukmi to'liq joriy qilingan yo'q qayerda shariatni hukmi joriy qilingan hech qaysi joyda yo'q to'liq joriy qilinmaydi qaysi mamlakatni ayting o'sha joyni o'zini konstitutsiyasi bor konstitutsiya bormi bo'ldi demang konstitutsiya bo'yicha u yerda hukm qilinadi shariat bo'yicha emas qani qaysi qayerda bor ular aytadiki ha saudiyada o'g'rini qo'li kesilyapti qo'li kesilsa bo'ldimi shu shariatmi qolgani kerak emasmi a hop o'sha siz aytayotgan joyda qo'li o'g'rini qo'li kesilyapti lekin qimorxona ishlab turibdiku qimorxona ishlab turibdi norasmiy fohishxonalar ishlab turibdi qani uni jazosi yo'q o'sha joyga ko'chib boriladimi u joyga ko'chib borsangiz hozir bir soat ham qo'ymasdan haydaydi hozir yurtdoshlar ham qochishni boshladi nimaga chunki o'ta qonun qattiq qo'ymayapti hozir sekin sekin qochishni boshlayapti u joydan ham afg'oniston endi o'zlaring bilasizlar nima ekanligini suriyaga borasizmi suriyaga borganda nima bo'ladi suriyada shu aytib o'tganimdek musulmonlarga qarshi urush qilish uchun boriladi borganlar dod deyapti borganlar lekin orqaga qaytolmaydi shuning uchun hijrat degan unaqa bularni safsatasiga aldanib qolmasligimiz kerak haqiqiy hijrat nima payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki al muhajiru man hajara ma nahallohu anhu haqiqiy muhojir deydilar alloh taolo qaytargan narsalardan chetlangan odam alloh nimadan qaytardi tuhmatdan qaytardi tuhmatdan saqlaning hijrat qilgan bo'lasiz yolg'on gapirishdan saqlaning hijrat qilgan bo'lasiz zinodan saqlaning hijrat qilgan bo'lasiz poraxo'rlikdan saqlaning hijrat qilgan bo'lasiz tijoratchilar bo'lsa tarozi urib qolishdan saqlaning hijrat qilgan bo'lasiz jihod qilgan bo'lasiz bolangizni to'g'ri tarbiyalang ana hijrat hijrat qilaman deb ketaveradi xotini bu yerda nima bo'lib yuradi keyin bola chaqasi qolib ketadi xotini qolib ketadi yoki xotinni bola chaqasini olib ketib ollohni o'zi asrasin nimalar bo'lib ketyapti mana iroqni haliginaqa lagerlaridan bir qancha mehr nomi ostida bir qancha vatandoshlar qaytarib olib kelindi shular bilan men o'zim shaxsan borib suhbatlashdim bitta ayolni o'zi oltita erga tegibdi bolasi qaysi erdan bo'lganini bilmayapti shunaqa fatvosi bor ekanku ularni eri o'lib qolsa jihodga ketdi hozir chiqib ketadi xabar keldi ering o'ldi deydi o'sha xabarni olib kelgan odam endi bugundan boshlab sen meni xotinim bo'lasan deb buni solib ketaverar ekan idda kutish yo'q yo'q unaqa narsa nima desa bu jihod bu urush holati shunaqa bo'ladi deb fatvo berib qo'ygan bugun eri o'ladi kechqurun boshqasi bilan yotib ketaveradi indiniga boshqa er bilan yotib ketaveradi unisi o'lsa yana boshqasi bilan ketaveradi shumi hijrat shumi jihod haqiqiy hijrat deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom alloh taolo man etgan narsadan tiyilish chetlanish qochish tuhmatdan qochaylik bo'xtondan qochaylik g'iybatdan qochaylik ha xiyonatdan qochaylik bevobholikdan qochaylik qancha qancha gunoh masiyat bor atrofimizda shulardan saqlansak biz haqiqiy muhojir bo'lamiz borib olishadi hijrat qilib namoz o'qishni bilmaydi gapini qarang men bir nechtasi bilan suhbatlashdimda sizlar shu namozga yopishib olgansizlar deydi namozdan boshqa narsalar ham bor deydi ho'p sen nimaga yopishib olgansan biz namozga yopishib olgan bo'lsak sen nimaga yopishib olgansan sen o'g'irni qo'lini kesishga yopishib olgansan nima desang o'g'irni qo'li kesilmayaptiku deb turaveradi o'g'rini qo'lini kesish uchun men javobgar emasman u ham javobgar emas siz ham javobgar emassiz shuni bilib oling bular shunaqadir aldaydi o'g'rini qo'li kesilmayapti hammamiz allohni oldida javob beramiz deydi mutlaqo bo'lmagan gap biz javob bermaymiz allohni oldida o'g'rini qo'li kesilmaganligi uchun bunga javobgar shaxslar bor o'zlari javobini beradi biz javob bermaymiz biz o'zimizni oilamizga javob beramiz rahbar bo'lsangiz qul ostingizdagiga javob berasiz bo'ldi tamom o'g'rini qo'li kesilmaganligi uchun siz men va hokazo va hokazo javob bermaymiz avval o'zimiz javob beradigan holatni qoyillatib qo'yaylik besh mahal namozni qoyillatib o'qishni bilmaydiku tahoratni durustroq o'rganmaganku o'g'rini qo'li kesilmaydi nima uchun shuni joriy qilishimiz kerak deb turaveradi bu savodsizlik bu bu johillik nodonlik bo'ladi bu allohni o'zi asrasin ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari aytardilar ho'p mayli sizlarni aytganlaringnaqa hijrat qilish shart bo'lsa qayerga hijrat qilamiz qani desa afg'onistondagi lagerga afg'onistondagi lagerda keyin nima bo'ladi lagerda urush uslublarini o'rgatadi quroldan foydalanish odamlarni o'ldirish va hokazoni o'rgatadida keyin kerakli joyga ular tashlaydi borsangiz qarshingizda bitta musulmon turibdi o'shani o'ldirishingiz kerak iroqqa tashladi masalan iroqda musulmonlar bir birini o'ldirdi suriyaga tashladi musulmonlar bir birini o'ldirdi yamanga tashladi musulmonlar o'ldirdi bir birini liviyaga tashladi muammar kaddafiydek haqiqiy rahbarni shunaqangi sharoit yaratib qo'yganman rahbarni kofir deb o'ldirdi endi nima bo'ldi hozir liviyada hozir mana bilasizlarmi liviyada qanaqa edi o'ttiz litr benzin bir dollar turar edi bir dollar o'ttiz litr benzin bir dollar turardi hozir bir dollarga bitta baklashga suv ham ololmaydi liviyada podshosini qadriga yetmadi muammar kaddafini diktator dedi kim diktator dedi mana shunga o'xshagan go'rso'xtalar muammar kaddafi falon qilmayapti piston qilmayapti deb xalqni ichida gap tarqatdida qo'zg'olon qildi va bu kimgadir kerak edi ular qurol yaroq bilan darrov ta'minlab berdi ag'daringlar podsholaringni biz sizlarga yordam beramiz dedi shuni bilib olinglar qaysi mamlakatda to'ntarish bo'layotgan bo'lsa uchinchi taraf yordam berib turadi nimaga chunki ular shundan manfaatdor birinchi o'rinda qurol sotadi ikkinchi o'rinda chegarada buziladimi qoradori savdosi bemalol yo'lga qo'yiladi uchinchi o'rinda odam savdosi yo'lga qo'yiladi ya'ni odamlarni asir qilib olib chiqib ketaveradida ehtiyot qismlarga bo'lib jigari o'pkasi pochkasi va hokazosini sotib yuboradi yuragigacha sotib yuboradi iroqda shunaqa bo'lmadimi suriyada shunaqa bo'lmadimi ne ne ko'rkam yigit va qizlarni a'zolarini ehtiyot qism qilib sotib yubordi uchinchi mamlakatni bularni ustidan boshqarib turgan mamlakatning katta katta milliarderlari sog'lom bir musulmon yigitni yuragini o'ziga qo'ydirib oldi urush tufayli bo'ldi shu narsa shuning uchun ularga urush kerak ularga hijrat kerak ularga odamlar bir birini o'ldirib turishi kerak davlat to'ntarishlari kerak davlat to'ntarilishi bo'lgan joyda tinchlik bo'lmaydi chegaralar bo'lmaydi xohlagan bosqinchi xohlagan yo'l bilan kirib kelaveradi va xohlagan ishini qiladi mana shu ma'noda azizlar hijrat u bu deydigan bo'lsa sal aqlimizni yig'ib so'rashimiz kerak qani qayerga hijrat qilib afg'onistonga nima afg'oniston bizdan zo'rmi zo'r yashayaptimi nima bo'lyapti o'zi afg'onistonda o'zi kunini zo'rg'a ko'ryapti kerak bo'lsa bizdan yordam olib turibdi xalqi bechora qurilish materiali bormi oziq ovqat bormi nimasi bo'lsa o'zbekistondan yordam borib turibdi tinmasdan chunki xalqi och yo'q mehnat qilishni bilmaydi odam o'ldirishdan boshqa narsa bilmaydi ular